Astăzi este despre a ușura. Index uh, este a scădea în greutate, uh, a facilita, însă eu aleg sensul de a scăpa de grija problemelor celorlalți. Uh, astăzi am simțit o ușurare foarte mare când uh, m-am concentrat doar pe problemele mele și m-am centrat practic în interiorul meu. Pentru că îngrijindu-mă foarte mult uh, ce, de ce face celălalt așa, de ce are reacția celălalt așa și așa mai departe, de ceilalți și nu de mine, eu m-am împovărat foarte tare și când am zis gata, astăzi este doar despre interiorul meu, m-am simțit așa o ușurare profundă și mă simt excelent. Așa că îți doresc să te ușurezi și tu, ca să zic așa, de problemele celorlalți și să, să ai grijă doar de detalii. Ceau!